a gente testou aqui na Patagônia em mais de 20 dias de viagens foi a Multivan Termosense da É um acessório muito simples, porém muito importante, porque você usa em diferentes ocasiões. Se tiver muito frio, você usa para proteger as orelhas, por exemplo, ou o pescoço eh, do vento. Ou às vezes quando tiver muito vento e muita poeira, você pode até proteger a, o nariz e a boca para não entrar vento, para não machucar a pele do rosto. Também pode usar na cabeça para proteger do sol ou para que eh, eh, o cabelo não fique é, embaraçando muito ou incomodando no rosto quando você está andando. Ele é muito importante e ocupa o um mínimo espaço na mochila. E outro uso bem importante que a gente gostou muito foi, por exemplo, na hora de escalar para colocar embaixo do capacete, porque ele ajuda o capacete a fixar melhor na cabeça eh, o cabelo não fica saindo, você não corre o perigo do cabelo, por exemplo, entrar numa tricê na hora de fazer o rapel, ele deixa bem preso o cabelo e deixa bem fixo o capacete. Ele tem uma elasticidade eh, bem boa, assim, dá um ajuste bom na cabeça, eh, para diferentes tamanhos de cabeça. Tem costura plana para não deixar a pele marcada, por exemplo, quando você usa no rosto. E ele tem um comprimento ideal, ou para você usar assim, como estou usando agora, que deixa o cabelo para trás, ou para você eh, cobrir todo o cabelo, até embaixo. A gente gostou muito desse produto e super recomendamos o uso porque você vai usar o tempo todo. Nesses 20 e poucos dias que a gente ficou aqui, com frio, com calor, com sol, com chuva, mudou muito o clima, a gente usou todos os dias.